אני מתן בלו, אה, אוטוטו בן 29, המקור מחולון. אה, בא מרקע של אה, התעמלות מכשירים, בעצם מנבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים, gymnastics. לא שחיתי מעולם, מעולם, אולי בגיל חמש. כשחתרתי אז חתרתי בלי נשימה. מבחינתי זה היה או-או. אני בן אדם מאוד קורדינטיבי ומאוד... זורם עם תנועות וקולט מהר, אבל uh, משהו שם לא התחבר לי. גם מבחינה נשימתית באמת, uh, אפשר להגיד קרדיו-וסקולרית, וגם מבחינת, uh, מבחינת העבודה עם הגב, זאת אומרת גב תחתון, העובדה שהצוואר uh, ככה די רפוי, מה שפעם תמיד הייתי חותר ו- ומרים את הראש ומנסה לנשום בכוח, ופה זה בא תוך כדי התנועה, ואני מרגיש ממש את הגב התחתון ככה נמתח בצורה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד אפילו מעריכת שריר, שאני כל הזמן עובד איפשהו על קיבוץ. ברגע שאני שם לי יד או איזה אתגר או איזושהי אה, ככה התערבות, אז אה, זה חייב לקרות גם אם אני אמות בדרך. אה, אני, אני די בטוח שאני אלך על השלוש קילומטר.